Всім привіт, це продовження Сома. І треба знайти, що тут робити і куди йти. В трьох місцях я вже побував, так як всі пам'ятають. І там на карті було видно ще якісь пару штук. І я встановив якийсь зв'язок, не зрозуміло з чим. Може тепер, коли я зможу вернутися, е, вернуся, зможу відправити повідомлення. Can't believe how much I'm sweating. Hey, could you maybe help? I need to get to Theta. Don't stand there, you know better than that. Що ж, Listen, Help me out here, will you? hey, can you hear me? Don't worry about it. I got this. Hey, you. Don't stand there, you know better than that. коротше, я його не бачу. Yeah? You put in a good word for me? <laughs> I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Listen, Make yourself useful. Коротше, ясно, він буде. Я його того разу не бачу. Так, це що? Пише Дельта. Є можливість кудись зайти. Я вже тут кручусь 200. Це да, це сюди походу можна зайти. Просто треба обійти по колу. А, вот. Вот двері это сюда. Я иду еще раз попробую сообщение отправить. Нема зв'язку, все одно добре. Карта зони. Тут я. Тут був. антенна був. Тут то щось сзади є. Це HQ, тут, походу, теж я був. Отут закрито. Значить мені треба сюди. Aux Station. Значить я виходжу зараз з дверей. Ага, мені треба обійти кабіни. Коротше, там де він плаває і... І звідти. От. Це це вікно. Control Room і AUX Station отуда. Пошли і побіжали. Я, звісно, не до кінця розумію. Може це навіть це AUX Station. Не знаю, йду ще вперед. Ні, там обрив. Да, це і є ця станція. Значить тут теж щось можна нажати. До чогось можна дойти. Це то звідки я взагалі попав на цю штуку. Це я вже бачив. Це не діє, не реагує, ніхіра ця дирка. Може якимось дивом я маю підняти той, той ліфт. Так, треба ще раз все акурат дивитись. Тут нічого. Нічого не нажимається взагалі. Ще не розумію смисл, яка функція цієї станції, що вона робить. Тут що? Теж нічого, нічого не нажимається. Тут я був, залазив вроді би сюди. Якщо це то, що я поняв. Сюди, сюди зайти теж не можна. careful, Simon, careful. А от це якісь сходи чи що це? Щось я нічого не поняв. Ноль два. Що таке ноль два? You can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a locker room. Nate, can you hear me? Don't worry about it. I got this. I don't know, man. I just say we can keep things classy even when women aren't around. You know? Фу. <laughs> Yeah, yeah. You're so full of shit, Brandon. I've Нічого seen you не with можу payload поняти manager вообще. Alice Coster shows up. You'd let her manage your payload? What? That doesn't even make sense. Come on. Stop messing around and get back to work. Чи то я якийсь тупий? Це що за площадка? Тут я був. Ніхера. Але стоп, я ж там підключив антенну. Тут. Де той такий дурацький робот? Вот він. Управління пілотом підтримується, а як я можу ним управляти? Коротше, це щось там титься. Попробую ще там щось нажати. нічого не нажимається. Вот якісь ще двері. Це туалет. Вона що під водою унітаз. А, якщо вода злиється, то, то можна буде користуватися. Нічого не догоняю вообще, вообще нічого. Це вже все було. Може тут і нічого і не треба робити, а просто піти звідси і все. А може ще раз попробувати зайти в ті двері, от які не відкривались. outer shields? Sure, sure, sure. Yeah, yeah, I know it's not technically a shield. Never mind. I found it. Hey, you. Give me some room, really? Why would you want to go to Theta? Why be a small fish in a big pond, you know? Tell you the truth, I fucking love my job. I love that Delta is such a tight operation. I get to try everything here. Looks okay, right? Yeah. It'll do. Може він кудись веде? Hey, try the other one. It's not working. Listen. Help me out here, will you? Careful, Brand. Nice and easy. Yeah, just need a few more. Careful, Brand. Nice and easy. Що ж це має бути, йо-майо. Hey, try the other one. It's not working. Looks okay, right? Yeah. It'll do. Yeah, just need a few more. Що він не з... Careful, Brand. Nice and easy. Коротше, йду ще раз дивитись yeah, на карту. І по карті попробуй просто піти звідси пішачком. Це що за міст? Чи це труба? Просто труба. куди веде труба. А це що таке? Йо-моє. А ну я обійду отак по кругу, може я щось знайду цікаве. ще. Зараз я от кудись так зайду, що буду сам офігівати, куди я попав. Такий ще ж це якийсь великий велика вершина якоїсь скали, з якої неможливо нікуди вилізти і втекти. Так. Стоп, ну куди ти падаєш? Там щось було цікаве. Блін. Що це таке? Вилазь. Так, я бачу щось червоне. А можу тут спуститись? Ходу, да. Не знаю, що це, чи я тут вже був, чи ні. Ой. Мені вже не подобається це все. Ні, це до сраки. О! Це та штука допоміжна. Куди її... Я маю кудись її принести, напевно. Да, наверное, я кудись це маю принести, наверное. Я ще тащу цю штуку, чи вона вже кудись ділась десь. все одно я не доганяю, на що воно тут. Там я був, там нічого немає. Козел повторяя просто слова. То есть... Так, карта. Тулямда. Що це за лендинг платформ? Значить я виходжу з дворі і йду прямо. З дверей, тобто. Постійно вперед. І там буде якась платформа якоїсь херні. Пригай. От вона ця платформа. На якій ніхера нема. Це що таке? І звідси отуда на тету. Я так понял. Так, тут можно якось нормально выйти сюда. Це я звідси прийшов. Ну йду прямо, дивлюсь, що там. Там, мабуть, так само обрив, да. Всюди так. А це що? Чи це щось нове, чи це щось старе? Ніхера не розумію. Йду туди, спригну, може умру. Да? Вроді я все правильно зробив. kitchen, yeah. Thanks, little man. You're stronger than you look. Значит, он неправильно. Добре, я короче на цьому закінчу. Все, всім пока.